Nossa, eu tomou só um tapa. <laughs> Eu queria tomar só um tapa. Tem outro comigo aqui. Só tu, vive. Ah, não quer matar no rola aqui, filho. Vai morrer, otário. Matei um. Vai morrer. Eita, é onde? Tá correto. Cala a boca, ó. rolar pra matar o cara reclamando que queria me matar rolando, vai tomar no rabo. O cara tá nerdeando, mano. Cadê o menor? Eu matei os três. Tá chitando, tá, tá chitando, tá chitando. Tá chitando.